Para la extracción de la lengua tenemos que practicar cortes profundos, llegando hasta el paladar duro, convergentes en la sincondrosis intermandibular, extraída la lengua, traccionamos caudalmente de ella y tenemos que asegurarnos de que el ioides queda cortado, porque de lo contrario no va a ser posible la extracción de este territorio. Separada la lengua, se accede fácilmente a la inspección de las tonsilas de este animal. Y observemos que aquí han quedado los restos del hueso ioideo que tuvimos que cortar para poder extraer la lengua junto con la laringe. La apertura de la cavidad torácica se va a hacer partiendo desde la abertura craneal del tórax hacia la porción caudal y siguiendo la línea de las articulaciones costocondrales. Seguimos el corte. Lo mismo al otro lado la pieza ósea, de forma triangular, queda unida por las costillas falsas y la batimos hacia atrás a manera de bisagra. Queda liberada la unión de la tráquea y el esófago a su paseo por la abertura general del tórax y mediante una extracción hacia la porción caudal del animal eviceramos lengua, tráquea, esófago, pulmón y corazón.